di Bagdad day hij lalaki boga pemajikan kemudian boga anak tilu etalalaki teaha usaha tapi kugusya Allah dikersa gente maju-maju manehan anakku lima kulit tetapi gaji nettein penyukupan karena kairpan keluarga yang usaha naon baik ternyata ornganan penyukuannya na ngobroljeng pemajikanan nadu orang di bere susah amat kusti cek pemaji kanannya battur mehararebat ke urang susah amat tidinya terus punya nadi lakonan susah susah susah susah kadang isuk-isuk bisa dahar sore-sore manti. kadang-kadang sore bisa dahar jangan isukan manghite susah anu luar biasa di lakonan hirup susahku keluarga tersebut mang bulan-bulan bahkan ayat tahunna lain ke usaha tetapi Allah ngersakan susah lain tekulli tapi Allah ngersakan susah dikers ku Allah susah tengah peting do Gu Allah ya Allah ya rob Abdi Gugalaksanaken hirup sabarat tahun susah luar biasa tangga sekitar nama kadal Lu Na Jala lembar kemudian babauran Abdi Gila lembar Abdi anak Gustilu pemajikan yang rasa susah sulitnyanggensa dayadaya Gusti ulah di beda susah-susah tinggi Gusti dikabul dalam rangka nga dong asak peting dua peting tilu peting patuh datang keuh petingnya na nga doa Allah mere inten mutiaran dua lengan katuhu hiji lengan kain ca Wauh datang kaarian enon eh, bukan na memang ara nanti mana doakan Gusti Allah diijabahku Gu Allah pemajikan anak langsung susu berarti orangmati mimiti isukan mir lain dilemah susahk nama jual isukan raonkahahaang Imah kendaraan dan lain sebagai Gu kuranganti Allah langsung isut na dibawaku pemajikan anak ke pasar ku mahal-mahtan mutiara tebuatan mana ditimbangtes itu paharana he tukang tukang mutiara tukang mutiara Aylah tukang mutiaran wiji namun dijual maulahi hijian semmpleken sebab mahal jasaalka du bebe jadinya na salah na seperti eta tam kunaon maneangimpi kiamat barang mimpi kiamat langsung ke sorga <clears throat> barang lalakon ke sorga ayat dua bangunan Imamnya bagus <laughs> bagus Tapi lamun itu iman bagus tuh. Hai, tambah bagus, rada bagusan berarti. Tapi lamun iman itu, wow, tambah budak bagus jasa. Berarti saya kan. Pas ke awewe wih itu awewe gelis tuh. Gelis biasa baik. Tapi lamun itu tuh, itu bu bapak tuh mantap tuh gelis jasa tuh mah. Nah, itu gelis jasa berarti. Lamun itu tuh, Tak agus eh, pohara agus berarti. Gus pohara tamang agus. Aja pendi barang nelege kadinya langsung ngaguling megaplah. ha <laughs> langsung kasurupan ber jasa hahaha ia bakal di surga ya Allah ya rob begitu datang ke surga dulu dua bangunan sakit itu hebat Nah nangnya Kak malaikat eh, istana menang kekaknya menang sok eh, ist saya sebenarnya malaikat jangan anjrng keluarga anjing ahha bongan enteng nga doa kagusi Allah dicokot dua kenteng dibuktikan mutiara lamun temamah maneh tahan Didak kasusahan doa atuh mal bocor kaynya dicokottina kenteng dibuktikan mutiara terse kita balikbalik mutiara lamunente dijual mutiara pakai sesenangan di dunia atau enteK soga bocor hudangnya nabi istana namanya di soga botoh J emang di talaga di hanya diga dian Batina Inten Yakut Masya Allah jendela jendela najeng lawang natina emas nu lain emas model di dunia Ya Allah ya Robbi terus sekitar rakunya na dielihan Ihara amat bangunan jauh di dunianya malah ayat bangunan soga bebe ja pemajikan hmm, Kakak tadiimpi kiamat juga sorga di surga disadiaakan Immahrita bocorng bocorga buatkak ditanyakan ke malaikat kok eta bisa bocor gitu gara-gara kakak nggak doa ke Gusti dicokotlah dua kenteng dibuktikan mutiara tah nuku neng dijual teh eta teh kenteng sorga nu dibodip ku Gusti Allah jadi mutiara terserah kak neng tah namun teh mah atuh dek dijual baik pakai sesenangan kurang ini mah kendaraan jindahar segala rupa meureun ke di sorga boga istana bocor tema dibalik berarti orang tahan mual kebal di dunia Jan Sugieahuh dariatanng ceknya nanti gitu cara nama maning balik dit kaj orang jamual kebal hi dalam dunia kurangari umur temurng guys ayat 35 lamun datang ke70lah tahan gua lamalah kajjin asal di sorga baik Masya Allah kurang boga pemajikan diajak musyawarah kasusahan Hajanemak Iya ker sorga dunia depan lain gitu pemajikan orang sikuma Ka usaha-ahapan bisa ngo ja ngaji emang ngaje Wah pemajikan sikuplon ya barang di dalam KTP orang ta ga aja hahaha <laughs> bes bag air aku cek pejikan anakaka tahan Kak susah pula ma asal di sorga bikin De Kakak karena doa deka Gusti Allah do ada ya Allah ya rob Abdi Bere omianku Gusti daripada e keabd sorga haju kurang sempurna bangunannyangatkan saya daya-daya cokot Day Gusti hari kayaknya dicokot besar bebe ja pemajikan kurang memening hirup susah di alam kerja tapi tentrem ibadah kagus Ya Allah Janus Sugih pay dugagah Rajae RT kom kurangis kurangnya kurang Aribadahlahgusnya Allah nemah jaadtah pewajikan res orang boga pemajikan ko gitu nanya kas salah Ka bangcap amat di mana Pak usaha nugagah pejabat abri TNI Kyai Ustadd santri masyarakat lalaki awewe artis masyarakat biasa ujung-ujung nama maut perhitungkan ke diri urang ketika maut gespuguh Kyaimahmat loba amal namaca Quran sholawat dzikir gespuguh Ustadz mahpa teh maca Quran sholawat dzikir salat gespugu santrimah maut ketika Abuya anak namat dijaan cariripan kabi hmm. putra maut maut udah tabrakan eh, oh, oh, ten anak Quranuhtri oh, <laughs> ngaji salat Ustad gitu kene polisi tajung Abri kudu mikir ge kalau polisi pedagang ngabohong bayat tolol pikir Kiai an itu bener bulak-balik ke pendopo Allah pikir ketika orangmawat Kyai guys puguh baca Quransholawat santri Ustad Ustadzah itu kene anu ngaladen kasallaki guys Boga bekal dagang anu jujur jelas semoga bakal anu I belum syah dipermasalahande beak dosana kuka belum baik sing yakin percaya perang selesai dosa Allah lantaran awal luhurluhurkan agama Allah selesainya Kyai anu beneranina isuk ngaji sore ngaji sore Inggris sana pede dosana jadi Allah perjuanganan Pak <laughs> perjuanganan naon dagang karung nga pohong baikmeli anu asli dilos nayo gerakku salat ingat kakarung baik ayokumah bawa kuburan lambun kukula je kurang dari doakanlamwab tetap orang do mudah-muda yang anak panjang kumut haha <laughs> orang diberes sugi syukuri kasubuhan orang kurang diberre susah nemahku kasusahankabeh menang pamer Allah Bu tadi dongeng jelemah susah kajjenintahan susah pal kebel bakal keirat sebab ka naon kaljeng nabilah lampahan kas surga begitu datang ke soga Masya Allah ajib cigangjeng nabi anaksal ah funya Paglooba penduduk surga jelemah-jelemah nusa rusah pala lakir sebab naon dek dihisab naon hisab anak kok santri santri misalnya akhirnya dihisab dihisab tadi ditanya hei santri eh, naon boga sia bukan naon sugan sendal sendal dia cepit sebelah lain sebelah lain <laughs> naon pula batu boga samping ge IG menang pamere cek jana teh oh siapa jadi tebukan tebukan naon gula kadang-kadang gula mah dahar ge milu ka babaturan gula ke babaturan gula milu ka kula pamilu milu bae nang di mana siasa mobil truk nubarum <laughs> yaeta Kijang LGX nang di mana bener transaksi nas ya ayo malaikat rantai <laughs> haha